I'm Josie Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Здесь впереди нас пара Мы вошли, пробираюсь до бара Я не слип, нет, я не знаю, кто это Сзади женский голос Бля, Все в эти клубы всегда поглядывают Пока все в твоей студии не угадывают Что это за звук, он же больше, чем в тренде Входишь мол, сук, но мы не тусим на стенде Я не пройти за мой стол Да таких, как ты, кто танцпол Хватит совать мои руки под свой подол И потом ты не то, что в моем, а вообще не во вкусе Не, как тебя звать, не вкус, я не хочу знать Там не срать, в этой куче в конвульсиях Нет, не шмара, но моя сучка ждет меня где-то у бара Так нравится до бара Dealing with your bitch because that's all I'm Follow the jump, follow the drum Follow the jump, follow the drum, drum Raptor is not bad Yaptığı işi kirpik radar Follow the jump все те лучи, что вокруг Панда собирает в лук На атаках ставит блок На бандитов жмет курок Я тот, кто ходит наперед И мне не важен твой урок Слушать много я устал Панда умный по глазам Панда много что сумел trabalho Liga quando escutas, porque because they're Fala no céu,